La caperuza roja. ¿Qué nos dijiste? No grites como marrana. El grillo no tiene hijos. ¡Me corro! ¡Ah! ¡Ah! <laughs>